Tú pensaba que yo me iba a morir. Y que si no era contigo, no iba a ser feliz. Me iba a ser feliz Pero si tú no me quieres, me quiere la otra. quiere la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, que mueve el pompa, mueve el pompa.